健身气功八段锦预备式，左脚开步，与肩同宽，屈膝下蹲，掌抱腹前，中正安舒，呼吸自然，心神宁静，一手单。 两手托天理三焦，上托，下落，上托，下落。 上托，下落，上。 下落，上坡，左右开弓，似射雕，搭腕，开弓。 并步，搭腕，挨步。 弓，变步，搭腕，开弓，变步，搭腕，开弓。 调理脾胃需单举，上举，下落，上举，下落，上。 下。 低伤往后瞧，起身后瞧，转正，起身后瞧，转正，起身。 后桥转正，起身后桥，摇头摆尾去心火上坡下岸。 右倾，左旋，摇头，摆尾。 头摆尾，左倾右旋，摇头摆尾，右倾左旋，摇头。 摆尾，上举，两手攀足固肾腰，上举，下按，反穿活跃，攀。 攀足，上举，下按，反穿和月，攀足，上。 下按反穿魔运，攀上举下按反穿魔运，攀。 上举，下按，反穿，拨越，攀扶，上举，攒拳怒目，增气。 抱拳，攒拳怒目，抓握，回收；攒拳怒目，抓握，回收；攒拳怒目，抓握，回收。 攒拳怒目，抓握，回收。攒拳怒目，抓握，回收。攒拳怒目，抓握。背后七颠百病消。 体肿，癫足；体肿，癫足；体肿，癫足；体肿，癫足。 先足，提踵，收拾，两掌合于腹前，体态安详，周身放松，呼吸均匀，气沉丹。田。